老子，阿布拉罕，调能救你老母个丑花系啊！拉客厅能救翻。菩萨格达，二千四百七十八，佛历两千四百七十八年，啲打老林浩然撰写嘅广府精神音乐兼艺飞读，要六斗友仔嚟演奏噶，收尾麦笑下条短命中，写坐字。 才能够红到拉下。